gut vom Paradies zu träumen, vom Licht der Sonne. gegen den Tod und für das Leben ist gut, ja gut so gut, ist gut, ja gut so gut, ist gut, ja gut so gut, ist gut, ja gut so gut. aus den schönsten Träumen die Kraft erwacht, sich aufzubäumen. 뜬 추락 아래 수사면 듣고 듣고 듣고 소금 듣고 듣고 소금 듣고 듣고 소금